Yo moto omesana koyiba elamba ya mama fany otika misela otie na nzoto obandi bitambola tambola bisala sala comite ekolandela yo. Bango ba futa bango basala bion te eh, c'est pas parce que ba yebi te mais c'est parce que ba bazangaki nde ba lolenge ya kosalela ngo yango biso toye po tomeka kosala ngo yango tozosala ngo bien bosepela na ngo bozo linga ngo makasi voilà c'est le tout premier numero de l'annee 2023 eh, meilleur vie eh, na bino tout bandeko oyo boza branche na niveau ya Etats-Unis d'Amerique eh, wana na mona Podoka Kalunga eh, donc le bateau de Moïse meilleur vie na yo Euh pourquoi pas meilleur vœux na ya Nanette Kapesa donc meilleur vœux na bino nioso tout euh service traiteur mobimba ya Cathy Kapesa meilleur vœux na bino nioso tout meilleur vœux na boss hein le patron hein le patron hein le sommet hein le sommet Kapesa Meilleur vœux et pourquoi pas na maman Cathy Kapesa le numero 00 ya Sika Television. Voilà euh, numero ya liboso eza special parce que 2023 eza annee moko special toye pe na emission moko ya special na invité moko special babengaka ye japonais benga ye japonais matadi eh, japana donc euh, euh, babi babi ye azalaka saper patron donc benga saper patron parce que Eh, pourquoi azaka sapeur patron? Je crois to yeba wana bino. Po ane mi pesa ko mapo to bezaka ba sapeur. Mais ya bakisa sapeur patron. To yebite esoki pourquoi ami benga ka sapeur patron. Yende invité na biso ya temps fort ya lelo to solo na special euh, makambo belé ya kitoko sans oublier parti na biso wana pesa la nde to luka to yeba si réellement aza sapeur patron to te à qui je dis bonjour japonais matadi. Wa bonjour mes frères, mes frères, mes soeurs, là où vous êtes. Nga sapeur patron na lingi ya trop. Ba meilleurs vœux na ba vrais vœux ya sapeur patron, les amis de sapeur patron ba meilleurs vœux na bino. Ba nka nyonso ba mouri lokola nga ya bilamba ba meilleurs vœux na bino. Naye vie na famille Matadi nionso là où vous etes, naye vie na ba fanatiques nionso ya le sapeur patron libanda ya mboka na Canada, na Etats-Unis, na Brazza, na Cotonou, tout ça. Naye vie na bino en tout cas bilei na bombela bino ya journal lelo yango oyo. Nabanzi ke papa mama yaya yo moto apona poso yeba zwa deja bic na cahier parce que molakisi abandi makambo yango. Professeur ya sape abandi makambo mango saper a serie abandi makambo yango eza ebele bazotuna pourkui azomibenga bongo na bi te sape eza serie ce pas du que oza saper fo no portera bio bakoko na biso balataka non toza na serie lokola technologie ya mondele ezokola mpe tokosa technologie ya sap oui effectivement eza na ebele batiaka na batika na nostalgie ya kala wana nabeti bakekike kumbanga nabeti mobe bilamba kolalela badra ozomona sikoyo makambo yango biso toboyi siko yango wana wana sala comité de gestion sala comité de discipline na bisete facile yo moto omesana koyiba elamba ya mama fak notika misela otie na nzoto bandi bitambola tambola bisalasala Comite ekolandela yo en tout cas bureau vraiment evandi dejà tozolandela pena bandeko oyo babebisi makambo ya nga nga kombo ya, ya, ya japonais ezali ya makofi te kombo ya japonais eza kombo papa na mama baboti nga nango te kombo na nga eza kombo na nga ya palais c'est baron je suis baron de la famille eh, effectivement yango elandi ti na makambo na sape Nazua trophee na kombo ya coach ya forme mais ka bango moko ba sapeurs ya mboka libanda batali ba dons batali ba façon d'etre babi te non il faut tobakisa ye su ya motano alizua kombo ya sapeur patron parce que osala ba dons mingi na congo na tomona sapeur ya boye te ba dons ba dons osalaka eza ba dons ya bilamba ba dons ya mbongo To ba genre ba donne oyo yo osalaka meka ko expliquer batu bien po to comprendre nasi bo comprendre directement ndenge nini alingi apesa explication par rapport ya kombo naye Sapeur Patron. Euh, ezalaki ngai te, ezalaki na racontre moko ekutanisaki biso na ba ndeko na ndenge ya Brazzaville. Tovandi boye tozela sponsor oyo azwaki biso pona tokende ko defiler. bana mai mpiaka ya batali un certain sapin moko lokola bango collègue lokola bango azwi mpenza bandeko nyonso en charge azolesa bango bafrai na bango alinga deplace bosemoi cela baconfirme ke te en tout cas na congo tozwi engambe tozwi mpenza élément oyo oyo keso lelo ata sponsor aza te soit so lelo moto akosoutenir biso bastar aza te ye aza na mpona kosoutenir biso ya ba zobi te faut topesa yo kaka honneur ya kombo wana c'est toi sapeur patron en ce temps parce que o merite yango nazwa yango bizwazwa te navandaka mo na ndako na na loti yango te eza bandeko na ngai basapere nde bato balobaka te ya parti ya lelo tobosani na nkombo ya coach tosinome nkombo ya sika saper patron saper mandia te Sapeur bricoleur te mais sapeur patron. Voilà biso euh japonais oyo eza temps fort. Temps fort eza emission moko boye tolingaka plus ba verite parce que eza emission moko oyo ekundolaka ba verite oyo ebatama. Sapeur patron parce que euh, obergeaki obergeaki osungaki banani bazalaki wana est-ce que okotangela biso kombo ya deux to trois sapeur moko bazalaki wana oyo yo osoutenaki osungaki transport ba temoin hein? Bon soki nakoloba que natanga baleki ebele baza telema ebele makambo oyo azoloba oyo ve claude ayebi yango makambo oyo azoloba oyo j3 bilele ayebi yango amonaki niveau ya vacuum oyi bayebi batemo oculaire makambo oyo azoloba oyo ata uraga modogo ayebi yango makambo oyo azoloba oyo soki otie tembe tuna ata kokolingola oyebi so qui est sape patron soko meko mato kita ok otuni ka madesu ya bana soit otuni senateur de la sapa yebi soki sapeur pato c'est un monstre aza mutu oyo ayaki na forme mpona kosenga te mpona kosunga bandeko mosusu na difficulté donc ngai naye na mamwa bilamba mpona kosenga te mpona kosenga te me ngai naye mpona kosunga na oyo ngai nazalaki nango na bi te nde ba balaki so oza na ndambo kabola pe na ba ndeko ndambo nini nazalaki na ngo na kabola kuna ba ndeko na ngai y compris chaque année chaque année na salaka don ya kaba bilamba nde toza bo le 25 ya mois oyo ya janvier na kaba bilamba parce que so na kabi te eza ke na etoufe tina ba voisin pona sali da depoi bilamba sapeur à seri chaque chaque week-end chaque jour nayata blamba sika siko kalkele moto ayata blamba sika chaque jour akokoma blamba combien voilà euh, ça peut patron moto azoloba je crois bocomprendre na biki edon eza bazokaba bilamba parce que euh, asali dépôt donc yaka so na valise nakoma deya na na dépôt donc chambre salon euh, studio chambre salon bon nayebi te so akoma deya na niveau ya soit comme de niveau donc soki aleki déjà eh, niveau wana oyo eza temps fort eza émission ba vérité boyebi nga bien boyebi nga bien naboyi botuna nga oyo oh, omoni kaka ba musicien olukaka so neni ça peut pas trop okoki ete te tokende malembe malembe tosolola ça peut pas trop olobi ke euh, chaque euh, nini ochangeaka bilamba osombaka bilamba tozomona mwa notion yango makambo yango mpe Ekoma ebele ba sapeurs bakomi tellement ebele et ya faux na ba vrais ba bimi sikoyo sunga ba ndeko bao tala biso libanda ya mboka na ba ndeko ba landa biso na kati a qui est celui qu'on peut appeler sapeur mutu ba bengaka sapeur il faut azala na est ce que nde biso to lati boye na lati to na lati te na yebi te journaliste munganga a lati to a lati te soki oko meka ko expliquer biso nani oyo toko benga sapeur Tout d'abord sap eza temps d'esprit okolata na yo yo buloko olati me ngai natala bi tofiniki nzoto olati yo mbengi ke nalati olati te finiki nzoto en tout cas nayebisi bandeko oyo bazenga baya region de ar oyo baya kotuna nga nayebisa bango douleur na dépense oyo ngai nasalaka na makambo oyo ba bisape eleki bilanga na pasi na bi boye eza na tuka ngai nde nazwa boye netuka ngai nde naza boye mbongo parfois naza chansa mbongo ngai nazwa na vie naye na kapasi afungola ata bakompani na sinvesti yango na bilamba ngai aza na kapasi ngai ba bilamba mosusu na ndenge ya pale oke lelo oyo soki nalingi nateka elamba moko ba bi benga mu benga nyama nyama na kombo na ye soki oza coordonner tikala coordonner soki oza couturier otongaka ba drap ozwaka ba drap oso- ozwi ba drap na tombolo otongi tikala couti tikala moto ba drap ba bi sap eza serie nde na telemi boye na banzi tv eza radio te na banzi mokili esepela ba bi en tout cas tomona ba sapin mais ye mpenza a merite kombo wana nde eloko eza eyaki ka nde eyaki avant hier nde ekatami na kati ya bashashe nde elatami papa yo soko na bandeko na bandundu na bandeko na mbandaka yo zela mbisi eya yo zela bantaba baya soko ya na bandeko na mbushima ezela buku ya bonseka eya me ngai awa bamuke nyonso bapema kuna nga poto ya nsima pale nalingaka te parce que Na leka da ba baza kuna nga na zambe ba kuma ba lula nga soki na kenda ka volonte. Okosunga okosunga ba ndeko ba tala biso meme na libanda mboka ba ndeko ba tala biso oyo ba linga pe makambo ya kolata la je vois directement junior longonzo donc depuis Italie moto alinga kolata guelo longonzo depuis Paris moto alinga kolata ba bi le sommet kapesa Ba bilamba nde ezalaka epa na bino tse be jean paul nde alobi awa ba bilamba mais ko sunga biso to yeba likolo olati nini se olati nini euh après to kota na ba details mususu pe utilisation ya can eza nini po euh, to leka na deuxième partie ya emission na biso. Forme eza forme geometrique te. abeti ba jacques jankier oyo oh, minute oyo ebimi te abagifa ah, sika ah, ba jacques jankier ozomona voi mena bakitalatala ozomona gifi wana mundele akosaka te donc ngai so moi nalati boye nazwi na tiki na bagifi ayaki elakisa bavoisin ke nakoma nde bongo chaque jour na molata bamba sika ya ba jacques jankier eza baensemble nango mundele akosaka te motina bachaussette ye atindaka atindi mobimba kofi ajimekosoni ye wana Mundele azo kosa te na beti na sima ya Jack Jonker na beti linette ya Jean Ferry. Oyo moni yango wana TV eza radio te kani oza kani ya Versace eza na makambo nango ebele kani omona oyo nako komisa yango pata liboke na bwaki eye kozongela nga blague te comme po bande wazo ba mais effectivement bina sapes a bina sapes pato parce que asimbi na telephone ya cher gamme toujours service traiteur ya qualité tocos pour toutes vos réservations contactez maman katika pesa pour vos cérémonies réceptions manifestations vos fêtes de mariage vos fêtes d'anniversaire graduation barbecue événements même les conférences service traiteur katika pesa toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. voilà je crois je crois bozo comprendre bino moko en tout cas nasekaka moko te parce que charge ya koseka elekaka makasi fo tokabokabola na bandeko bazolanda biso baseka mpe mwa ndambo voilà oza première partie euh, totika sape ya patron euh, japonais euh, temps ameka kolakisa biso ba biloko alati a explique biso ba kombo na ngo asali mua spectacle moko ya mukie a explique biso pe cas na ngo abi ekomaka pe liboke donc TV eza radio te elobi ye moko asali biso yango après toko zonga na ye na deuxième partie po to chite to clore emission na biso Jonas Munganga na tikeli yo temps na sapeur patron pona spectacle ya kolasa biso ba griffe bilamba alati na spectacle ya Cannes après toko zonga na deuxième partie suivez. Na tika bino ta bo decouvrir ye comment ce qu'il va faire son spectacle ba lasa bino etite ya nzete ya canne asimbi ba biloko nioto wana mais na lingai o expliquer biso nanu est ce que po o classer elamba ndenge o classer boye mutu a coacha yo po tokomi na deuxième partie hein na soko deuxième partie ezalaka pas tellement difficile mais il faut pika kaka nde na yebi ko lenda nao voilà donc nde o classaka elamba boye ba ndeko ba landa ba yebaka verite ya kombo ya mutu a lakisa yo Bon moto ako lakisa nga il faut azala moto moko azala un peu plus haut par rapport à jeu biso forme eza inspiration omoni pendant que yo olali eh, tosolola japan eh. eh na mwana moko ta botamaka ba moko mwana eh, eh na misie moko ta botama mwa musicien abanda quelque part eh sikoyo yango totuna yo nani alakisa oke baklasaka boye batiaka mwa pembe na noir mpo esala mwa boye de nos inspiration eyaka Moto alakisa yo te. Alakisa nga te. Moto alakisa yo te. Moto alakisa nga te. Nga nde moto nga nde molakisi. Bazo soko ke nga nde professeur. Voilà toza na bino awa bolandi ke japonais soki moto alakisa yo te mais euh, émission temps fort eza émission moko ya découverte donc euh, tobimisa vérité moko babombi awa mais je crois ka ozala conscient ya koloba vérité eyaka mosala tosalaka na ba recherche nde tozo comprendre Avant to kita na deuxième question na biso ya shit po naoya naoya wana toko koma deuxième partie somo to sukisa emission naoya wana formule nini oyo ezaka force ya japonais tango olata elamba ayebi ke oyo pende ezaka force na nga ata na kutani ata na mutu ata na mutu boye mutu alonga nga te na obunda na olonga eza inspiration Eza inspiration beta vena avandaka na tali na salle lecture ya ba plan tout parce que nga na dépôt na soki na dépôt forme naza dépôt forme naza na biso yo mo moto boyaki tozo sala palais au moins niveau tozo sala palais na baki lelo faut na changer 25 fois malgré tout population lelo bite mbala moko oza ko lati déjà koleka nyoso Oyo sapeur ya serie mutu ya vidarite c'est moi na mutu oyo naye kolongola ba sapeur ya salite salite na nzela ba vie ya kolata ba bilamant ya mamisela c'est moi un sapeur aza na capacite ya kokaba oyo asengaka te soki nga bosu na sengi mutu apesa nga combien moi je travaille je suis chez moi je suis bien naza na résidence tout, tout d'abord yo yebi naza na résidence bon naza na bato na berger déjà naza président ba ONG mibale aza president ya ba groupe les amis des sapeurs patro ba bwaka bwaka c'est moi president na bango est ce que ezalaka pe bongo ezalaka pe bongo bato nyoto bazalaka yo oza moto ya liboso to bato mosusu mpe bazalaka deya bongo euh, na monde ya sap majorité balanda bato nga so alanda motu te balanda bato bato balandaka wana bakotaka bien te bakotaka na fenetre babelaka mibie bokima Bokima be libela parce que forme evida. Moto oyo okumisaka nanga moto napesaki forme. Nga nde moto nalatisaka ye. Bani bambwakela. Na na na oh. Na na bayebi. So ça va so boyi ngai. Kende chez na palais sala emission ya palais. Nga be na ke na palais to finir ba plan. Tota so okoka. Voilà, euh, tokomi na suka ya émission na biso euh, totiki l'artiste temps ata mwa 3 minutes asala spectacle na yo alakisa biso bon tokomi na deuxième partie ya émission na biso oyo tosengaka vraiment euh, ozala mwa makasi nayebi ke olenda hein, olenda mais avant tokota ya deuxième partie wana so toyami musicien tolingaka ayemba bato bakopaka solo ya musicien bamotu toyambaka tolingaka alakisa bato oyo ye azali euh, japonais lokola aza moto ya elamba Eh avant to kota wana Jonas Munganga a sunga biso mwa seconde a lakisa biso ke aza japonais avant to kota po to banda ye mwa ba question. Lakisa biso ke oza sapeur bo salaka nini po to comprendre ke soki oza sapeur? Bon ba voisins pe ba imita nga na makolo ba voisins pe ba imita mongongo wana na salaka sikoyo eloko ba imitaka te eloko ba kokaka te. eza originalite na ngai ngai kinga ezo peze fort asala sala ngo poto kota kinga ezo peze fort par rapport à je moi on a bombela ki bino elo eza lei pende eza na asala ma seki te Ba yuma yo yo yo zoba yo mateya wana tina koboma wana yebisa yo ke tebe ya radio te sape na serie oyo yo moto omesana koboya boya abana obeto ntina suka yosala maseke yo kotaki makambo ya loyenge tala mo moto alakisaka yo na boto oyo ya forum osapela serie kebabi ekole matadi Voilà savonne matadi sapeur patron euh, wana nzembo wana nzembo nzembo ya japonais matadi sapeur patron voilà tokomi mwa spectacle moko ya moke euh, euh, peka sikoyo tokomi na baquestion na biso yango wana tozalaka na de question totuna yo na de question no meko biso baréponse oyo développe yango esala bien toyebisaki yo awa ke mwana mes amis voici martin failu Fayulu. Eh, nani? Martin Fayulu. Te nga abwaka mutu te. Kasi obi Martin. Te, si Martin. TV eza radio, to otanga te. Euh... Voilà, ça fait patron, celui qui était notre invité. Euh, question liboso eza boye. C'est Martin. Oboyi, oboyi ke mdalakisa okulata aza te, mdalakisa oklassima aza te. C'est vrai, non? Oui. Est-ce que oyebi ke na chango, oza na chango? Oui. Est-ce que oyebi ke na chango ezwi mpena 5 ans mobimba Sapin na tshiangu batu wana babeti ya maboko oyo naba brasserie ba ndima papa wemba paix à son ame a ndima abeti ya maboko eza fabrice Fanani fanani nayebi yo te as a nani fabrice sapin skol fabrice nayebi yo te c'est moi champion ya 2009 banda evenement soki ekitendi champion ya to communal ya commune ya kimatiere c'est moi selon ba recherche nasunga yo naza journaliste ya investigation Eza na spectacle moko boye esalamaka entre 2009 2010 na espace moko na masina oyebi ke ozalaka nayo mais arrive ya fabrice esalaka show makasi batu tout donc na ba DJ batu tout na ba artiste tout bazalaki wana bapesaki bango mua vertige ozalaki na kati wana oyebi yango? Fabrice yango asala nani? Ah sapeur aleki na olata ndenge balobi aleki na olata. Asalaka nini parce que sape neti wana soki otuni nga apart sape osala biso je suis changeur nazali na. mwa deux entreprises eh, ye asala ye asala na brasserie asala asala na ah, sport ateka nde masanga teka masanga te aza saper ye mutu donc aza saper aza bon en fait aza sponsorisé na école eh, aza aza barman akoki aza barman to DJ papa nyamu na sep na yebi te ba oyo ba oyo nga na yebaka bakata parce que baya mbongo suma bilamba te bayaka na loyenge batiamba ke tout ça bakatanaka na paseke bato bana kosunga bango bakweya ngai nalopesa bango forme bapesaka kani abote bango forme bayebi bamisu bana bamisu bana osunga badria na batombola bana otonga bana otonga badria sikoyo toyo comprendre ke sep ekomi série mo teknologie nde ezomata sep oyo teke efona bata bilamba moko boye ozala yanga moko te moni ya temi boye abanzi population bana poto ya milo ozomona ave nanga cibacibasu Na sudaf ozo mona musala malamu nayebisa bino na servi bino yango oyo eeh ba vovo ya sapeur patron ya nzulukabo monument vivant mais otambola na fabrice otambola na fabrice ngai fab fabrice bapela bino notion ya cuir donc euh, japonais babi bona boyeba kolata cuir te eh. pour votre information napesa bino information donc euh, fabrice nde mutu akoti ba sapeur ebele famille ya cuir c'est ya changu yebisa ye boye Soki aza ma, soki aboyi nga, atika na sapeur patron ezuluka ba monument vivant, l'homme à gros billets, le demon de gros billets c'est moi. Japonais Matadi, sapeur patron, le demon de gros billets, l'homme à 100 souliers, oyo akombo c'est moi. Donc le, le, oyo moboko moboko ibilamba ya mitu eza ngai, moto aya licence. Aleki tous les sapeurs ya Congo na qualité parce que nga alukaka na nasenga te. Bango Ba na souhaite bato basenga bayebisa oyo aboya ngai aluka ngai na terrain te nako bete na mbongo de de na soin ta ta motu na ngai omoni ah, bavoyi wana batyaka basuki wana ebele bakomaka banzoto non oh, mais yo mpe apparemment oza voyou nde tozwi bainformation babi ke oza voyou apart kisapo oza na desordre na quartier obundaka mpe apama moto aza na bana babaka français na anglais bana na nga oui wana decouverte ya solo yangi na ndako soki na poso oyebi oyebi anglais nabi soki olobaka anglais bana bazalaki na ngai bongo osomaka na banglais nga papa na bango mama bango akenda mwa libanda na bango tusa mwa tu nga soki nga poto oza nsima pale parce que bavoisin bandeko baza na bandundu baza na equateur bana mbuji mai nga sikoyo bapale bakufa bafamille tu mopanzi wana ya biso aza ekwiti yanga bende wana ekwiti benda ben ben mvula doye bena ekwiti benda sikoyo yo ya nsima poto nabi ngai famille nyonso ya mopanzi wana atotikala moke songa baoke kuna pwani naza deja nakaka da danger koleka bango kuna susu ake kuna aza etufe bango voilà voilà deuxième question po toshite fabrice baboyi yo fabrice babike no notion oyo opesaki biso ya koloba kombone wana Elisation te mokili mokili ya bilamba. Yebisa mutu ayebi so na mutu aza aza aza na identité ya mutu maboko. Na bosa na bosa na bosa ne kombo na ba benga ke wana sap donc akanga donc ye na minute oyo mutu oyo papa griffe abeta maboko ezaka ye toleki de Fabrice. Papa nani? Papa griffe. Japonais. Na yebe te. Ata nani? Ah, cordonnier. Ah, zela, zela, zela. Ata, ata, ata bande ko ba ba ba bande ko comprendre na zui moi na ko ya te mais na zui moi émotion. Papa Griff. Aza nani? Président de la République. Eh. Ya SAP. Eh. Na, ni, ni, ya nini? Ya SAP. Hein? Est-ce que aza na mbongo afuta ba sapeurs sapeurs wanga yako futa nga combien? Na na oh, mais yembo yule c'est mwana na ma problème d'aller. Comme otana otanga na biga za cordonnier. Abi tika pesa mutu mutu valeur na makambo na musala osala. Nga na pesa ke valeur teke cordonnier. Te a sapeur. Te a sapeur ta cordonnier. Sapi nde biso. Sapi c'est nous. Biso nde sap. Donc sapaka c'est c'est moi. Jofis sunga biso leta azoboya papa groove papa griffe pardon euh, sunga biso ilistrele biso mwa euh, extrait ya papa griffe oyo tosalaki wana euh, na bilamba bilamba papa griffe alataki wana bino botika kolata yango te ozoboya papa griffe obebilamba na bango basi batonga yango Parce que biamanga na la tanga na sola na na ke na la maison mais c'est aussi na sombi plat mais soit quand les planter na somba plat na ba na ba plat palais na biso que na sunga ba ndeko yo muto na oza na posa o continuer makambo bien lukanga na peso bilamba na biso le 27 décembre le 25 janvier nyonso na kabaka forum boya boza desite chaque le 25 janvier na kabaka forum parce que na koma na dépôt Yo olala na valise, yo olala na chaine, nga soki naya depot, depot forme ezali. Omoni ko, moi, moi omoni oyo, bo bosana ngo, eke depot. Annee oyo meyebani te. Voilà, merci eh, ce japonais Matadi. Question ya suka. Okoka te, omoni bilamba, omoni yango olataka awa, population abaya yo. Monotoli. Okoma mutu moko oyo ah toyebaka eloko omoni omoni oyo bomona ngo sute ke depot. Mais yo pe bayeba yo kaka na demarche moko na spectacle moko voilà toya wana toya wana toya wana. Nabukana. Te kobukana nini? Nabukana. Mabe seul mutu oyo apesa oyo pena cartonne eh na ba spectacle eza kaka eh babengaki ye Staty donc ye pena atikala nde pena ekeko eh. te asenga asenga wana se mutu bato basengaka senga na banzela oyebete masolo ya mandia na mpe sapi na patron aza un mandia avec un patron mais a l'équipe na ye aza na équipe nationale de la sapi équipe nationale de la sapi bafutela yango mbongo te ba voyageaka yo voyage soki ovoyage ya mutu so amati ya vieux lokola prisonnier prisonnier akende kanya makasese amati ya vieux aleki amona kanya makasese bakangi na kati ya ndako moboye esili kozongisa ye eloko kaka mpo moto ovoyageaka nazo yo poto bongo te voilà question question suka futa ya futa billet na kina savre mamu na nga question suka na japa to kabwana sapeur nini na Kinshasa oyo abangisaka yo tanga na kombo na ye na Kinshasa po na ba sapeur ba respect ba respecta nga bazala bazali oyo abanza oyo obangaka te nga abanga moto bango nde babanga nga parce que c'est moi sapeur patron Yo wana sape obangaka te. Nga naza na sape na bangaka te oyo amoni ke na bana oyo amoni ke aboyi ke nga na bangaka ye te aluka nga na beto un na mbongo deux na propriete de trois na lecture okoka lecture te. Eza na sapeur moko boye mikolo oyo aleki yo na olata makasi. Ye kutu mutu a forma yo na makambo na yo tout bokende na ye azalaka liboso yo ozalaka na sima na ye mikolo oyo boko lobana te yo na ye oyebi kombo na ye mikolo oyo boko lobana te yo na ye oza na guerre makasi yo na ye tanga biso kaka kombo na ye. Soki na tangi kombo na ye na fuli ye mais te kofula te tosola yo tanga yo tanga kombo na ye soki na tangi kombo na ye na fuli ye mais awa bango be kota aza ke ngai na tieli ya manduki ange sirete eza ouvert soki aboyi kaka bala misi ba ngando na kati ya mayi. na miso na ngando na kati ya mai na neti na basata kati na pana elatami te yaka lobi na enveillement yo soki omona monene na ngai mo monene na ngai eza parti ntango wana na enveillement lobi les amis de sapin pato okoa na groupe ateke nga fondateur coordonnateur ya makambo tout ya komona niveau puissance Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission avec euh, notre invité et c'est sa père euh, patron euh, japonais Matadi, c'est lui qui était notre invité. Il nous a montré des spectacles Bien habille bon ka pa pa mua ce sommet ka pesa qui a dit ha ha ce sommet qui vient de confirmer l'habillement bien habille euh ça paie patron donc euh ye nde azalaki invite na biso to tikeli ye temps euh asalela biso spectacle dede na temps oyo to tikeli il faut alakisa biso ba griffe po bitendi ye moko alobaka hein non hein ba ba ba drap sikoyo ye faut atekela biso ba kumba biloko alati explique ba ndeko Gerant eh madame la gerante Nanette Kapesa eh solola sololaka djogo esala bien merci à Junior Longonzo depuis Etaille depuis Italie merci à Guelor Longonzo depuis France Bordine Mianda depuis Belgique Giston Munoko depuis Afrique du Sud en Angola là je pense à toi Naomi Tshibango eh MTN Mputu big dédicace à toi et pourquoi pas espace oyo toye kosukisa emission parce que tobandaki na ndaku ya japana en tout cas felicitation na ndaku tomoni la maison est bien equipe merci l'artiste euh, place oyo toye kosukisa emission ezali bongo euh, espace moko ya sika barcelone euh, eza bongo kaka na changu kaka hein, kota ba japana na engasani pe hein, biloko ya bien pe ezalaka bakota ba kimbantiege na mokali biloko ya bien pe ezalaka ya patron euh, patron na koboka na mokolo espace eh. donc aza kaka japonais mambo eza babe ya surprise eza ebele en tout cas bana mai nayebisaki bino tv eza radio te tv eza radio te nayebisa bino ke na tiango tena espace mpe ya solo oyo baya bakoki bana kosexprima na bango so amemi ote oh, kombo kaka kombo bakombo eza ebele na benga voilà merci je dis un grand merci à frank azali Inzulukable monument vivant toujours sapeur a serie mutu alata soin mikolo c'est moi mutu azwi bina lecture mutu aza na capacité alati abwaki ya bosala na depot c'est moi bango nyonso ekomonela yango na fuli donc nga nde nayaki bango nyonso en tout cas nakozala nga te ba meilleur vie na bino tout bavova ya cangu ba meilleur vie na bandeko oyo basalaka na espace barcelone En tout cas nalobi tobosana te eza bena retrouva ba yaya place ngai sapeur patron nzuluka bena kovanda se awa ba chambre ya bien ba flats mubi na ba ma norme vraiment ya ba na norme nango en tout cas votre de qui tete ba makambo yango yango oyo lukaki ba be vevo le japonais matai sapeur patron nzuluka be lobi le 8 n'espace chez le leader likolo boya to savourer makambo Ba mwa poso te mbo ya poso ba yab na ba se tuvaka boya bo za desi te na ko bona o nga te ko bwaka la quine le tremblement de te cable mère maman Deborah la joie esengo motema ya japonais matin sapin patron ebongo bebe di merci eh ba zui wapi mwana ba nga ngela français Mwana okbanda abotama ayebi pasi ya mokili te ye akuta deja makambo nionso deja babongiselaka ye papa asala provision ya 250 ako vivre ata avandi na ye donc tout eza pepele mpo na ye ebongo leki na ye ekabola bitumba miss dimes anael babi le monime de ma mère il était là avec nous omonaki bebe te bebe aoseka miliki ebima en tout cas nazala nga te kalas musika ntolo mapoche babi te beza radio te yo moto oboyaki Ndima nga mutu nayebi mutu andimaka te ngai nayebi ye se Carlos Musica Ntolo Mapoche bwa mpene pene mutu ya mbongo mpe ya minutes oyo mais nga mutu ya mbongo ya kala ye mutu ya mbongo ya minutes oyo seke nayebi safu na nga te bon mutu ya mbongo bayebaki oyo bayeba oyo bayebi na Congo ya minutes oyo na basapele nyonso se moi ye ape bachange apa igota nzambe nde akufa ye na bachange ngai Te alingi nga na mbongo te aza pe na mbongo naye mikolo. Te aleki yo na mbongo tozala clair tobeta yoka abanda aba yoka abanda masolo liboso nayo tozala clair. Bon selon ya sa echange nga azalaki na ma compagnie dejà. Voilà merci c'était japonais matadi celui qui etait notre invite Jonas Munganga na tika yo na japonais matadi pona spectacle mwa muke bye moi je vous dis dejà au revoir s'abonner massivement na Katika pesa television le numero est là affiche si vous voulez etre contact avec moi appelle moi Ecris moi et abonnez vous massivement et on va la nous viendrons pour vous satisfaire demo mot de la fin na nga journal lelo nayebisi bino bayaya bosi toyi ba artiste nga te bosi toyi ba artiste bino ya cango te ngai na soutien ya bino mpo na nga eh, population maboko kaka mbongo te mbongo nga nde naza nango Bino elamba pe te soutien na yango ngai nasengi bino bobeta ka maboko forme ngai oyo elamba apesa ngai te mbongo eza epa na ngai ngai ngai licence ngai mutu na signaka ba ordonnance ngai mutu na signe ba chèque mikolo oyo yo kaka mbongo apesa ngai te obeta ka maboko Voilà merci to na spectacle ya muke le 8 lobi le 8 tokutana lisusu na espace Djino na ndjili wana bomona lisusu spectacle ya makasi merci bye. yebani tebe eza radio te yuma oyo moto alanda katana deja moto apesaka eforme okotaki monde asepi na fenetre babele moyibi okatana nga nakotaka na porte papa vanda mama vanda bapesanga livre na signa 250 ans ya sikisa makambo oyo Mutu akufa na 120 ans mais nga ba signer nga 250 ans. C'est que après po liwa na nga makambo e continuer. Na sala provisoire faut ma 250 ans. Yo mutu okotaka stade po kofingisa biso. Na bisenga senga. Na stade ya comité ya discipline eza. Bakanga yo. Biro de Dieu vandi. C'est le moment. Voilà famille pauvre. Maman bino atekaka misela na sima na ye biye. Maman bino atekaka matembe na ye biye. Est ce que boza na mbongo boza mbongo mission na kasho ofingisa nga sapin patron tika oya na loyenge okata deja moto ana okumisa wana akozwa forme eshenga na poto ya bilamba akata da kala en tout cas bana changu espace barcelone yango oyo bino boyokaki wana esemino ke na changu tona espace pascal so de mouton okitika wana otuna espace barcelone mobima